Привет, друг. Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию, как говорится, всю соль без воды, и поэтому все излагаю кратко, чтобы не утомить твой мозг обилием информации. Примечание. Для комфортного усвоения возьми карандаш или ручку с блокнотом и записывай и пометки к своему случаю в жизни. Важно, Прежде чем слушать данную главу моей книги, обязательно нужно прослушать предыдущие главы, по порядку начав с первой. И только потом переходить к прослушиванию данной главы. Переходи по ссылке, которая сейчас возникла в правом верхнем углу. Итак, продолжение книги. Для соискателя. Руководство или инструкции по поиску работы. Напомню о чем книга одной строчкой из предисловия моей книги. Сегодня будем фильтровать мутный океан вакансий. Приятного прослушивания. Глава номер 7. Семейный погад. Как-то пришлось мне недавно вернуться на Барабашку, устроился я в интернет-магазин, проработал там три дня. В конце второго дня, по разговору моих коллег, в количестве двух человек, я понял, что они соседи или родственники, но потом, после одного наводящего вопроса, стало ясно, что это зять и тесть. Короче, мне сказали, что я не подхожу и не могу стать частью семьи заплатили благодаря моим усилиям половину обещанного. Вот мы и подошли к самому главному. Когда общаетесь с работодателем, выясняйте все детали оплаты, сумму и все обстоятельства, премии и бонусы. Мне это напомнило MLM, но при чем тут MLM? Я себе задал вопрос, я ведь принят на работу и мне обещана ставка 400 гривен за один рабочий день. Выяснилось, что я за три дня заработал всего 450 гривен. Я выбил еще плюс 150 гривен. Получилось всего 600 гривен вместо обещанных 1200 гривен. Оказывается так, как я не доработал до конца месяца, то мне не начислена бонусно-премиальная система. Не правда ли напоминает MLM? Короче, всегда подробно. Выясняйте все условия оплаты труда. Кстати, условий никаких. Холодно, склад не отапливается. Принес кипятильник. Там на меня набросились с глазами, опять копеек, при Николае Втором. Оказывается у них лимит на электрическом счетчике. Так, а мне что мерзнуть что ли? Где чай, печеньки, кофе? Мой вывод прост. Ставка от 8000 гривен еще не значит 400 гривен за один отработанный день. Если говорят, что зарплата выплачивается раз в месяц и сумма ее размыта, сразу включайте свое серое вещество и задавайте вопросы и анализируйте ответы. А то можно как я. В принципе я конечно же не жалею. Опыт есть. Сам и допустил такую ситуацию. Так, как я ценю свое время, я этого так не оставил и вписал эту компашку в черный список работодателей за обман и нечеловеческое отношение. Не рекомендую работать в интернет-магазине 13 ватт. Есть еще одна причина, почему я не рекомендую там работать, а именно, потому что они используют начисление зарплаты по MLM-системе. Продолжение читай в следующую субботу. Подписывайся на мои каналы. С уважухой Макс Саныч.